cuando Hipólito Mejía fue presidente de la República. Entonces, estoy de acuerdo con esa posición que tú pones Por ejemplo. Claro, me está diciendo que, que mi Abinader y PRM viene con una varita mágica. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que hay que ajustar para que realmente este país, si es la intención del nuevo gobierno, enrumbar por el camino que todos los dominicanos creen. Yo estoy convencido de que Abinader está obligado, el PRM está obligado, obligado hacerlo bien, porque como decían diversos comunicadores en el día de ayer, ya el país sabe cómo hacerlo, ya el país dijo que si usted lo hizo mal, también usted va para afuera. En cuatro años está fuera del poder el PRM si lo hace mal. Ya encontró el camino. El pueblo dominicano habló y se está empantalonando, se está empoderando para decir no queremos más sinvergüenza en, que los gobiernos Entonces está obligado hacerlo bien, porque de no hacerlo, de fallarlo esta vez, pues al final tendrá que pagar las consecuencias. Y, y que, que estamos, que, estamos aprendiendo. Que hemos y que Abinader tiene el lista, y que Abinader y el PRM que yo le, estoy, le voy a ser sincero el PRM no tiene, no tiene, no tiene adepto, no tiene, no tiene PRMista para, para, para, ganar una primera vuelta. Quien, lo puso a ganar a usted, Luis, Rodolfo Abinader y el PRM, fue el pueblo, fue uno de esos nuevos votantes, un millón y pico de nuevos votantes, fue esa plaza de la cultura, fue esa plaza, esa plaza, esa juventud, ese grupo de personas que se cansaron de gritar en el desierto a, este gobierno y ver las irregularidades groseras que, que habían y nadie hacía nada. O sea, que así como el, el consiguió el 53% de, de, de, los de para ganar esta, en esta primera vuelta, en cuatro años ese mismo grupo se va a mover hacia donde usted no hizo nada para quitarlo también ya no son los partidos políticos que están quitando, que están quitando ni ganando, ni ganando, ni ganando. No, es el pueblo que está despertando, que ya tiene nuevas técnicas, que ya sabe, que ya eh, eso no es el único, es el único que tiene derecho a quitar y a poner. El pueblo se está quitando, hay, hay que respetarlo y hay que cumplirle, hay que cumplirle con las necesidades que tiene este país. Y así es, yo creo que Luis tiene un reto y es, como dice el, enunciado, tiene que hacer obligatoriamente cambios radicales porque la inseguridad ciudadana, la corrupción es el grito, es el grito de guerra del pueblo dominicano. Así es. en otro orden, eh, nosotros estamos en la obligación de seguir refiriendo a esta situación que ha estado impactando y afectando a todo el mundo y que nosotros como dominicanos hemos sido impactados de manera directa y es esta pandemia que es el COVID-19. Eh, sin querer ¿verdad? crear tensión ni miedo, pero desde aquí, desde esta tribuna, tanto Sergio como nosotros, pero hemos estado haciendo durante todo este tiempo de esta condena que hemos estado viviendo, nosotros queremos pedirle de manera encarecida que por favor vamos a ir y a mantener a no intentar, vamos a cumplir con las normas y las reglas que se han establecido para evitar que seguir eh, que aumente el contagio de este COVID-19. Reiterar una vez más, seria amigo televidente, esto es en serio. Después de todo esto que ha pasado, este bullicio, de esta campaña electoral que fue irrespetada principalmente por los principales líderes políticos que tenemos en la República Dominicana, porque son ellos los que convocaron, los que salieron a las calles a aglomerar personas. Perdón que te interrumpa, pero tú nada más tienes que ver en el momento de la celebración de la Abinader, tú te das cuenta toda la violación a la seguridad sanitaria en todos los niveles. Entonces, mucha gente dice, pero fue el PRM que convocó, fue tal o cual, no, no fue tal o cual que convocó, como los responsables de esa convocatoria fue que no son los líderes políticos, porque es detrás de ellos que van, creo que es un irrespeto a un pueblo sin querer menospreciar, con poca educación, con poca formación, van donde lo llaman, van donde están los líderes, donde del que ganó. Entonces yo creo que podemos ser prudentes con esta situación. Señor, esto es cierto, los centros médicos y el reglamento reglamentos están full. Ya esto no es un asunto político, ya pasó el manejo político. Lo que pensaron o pensamos, ¿verdad? Que el oficialismo le dio manejo político para lograr conseguir a ante, en medio de esta situación, de esta desgracia. Vamos a suponer que sí o no, que fuera cierto o no, pero ya esto pasó, este problema está ahí. Y los, ojalá y quiera que no. Los resultados, lamentablemente, vamos a ver en 8, 10 o 12 días, los resultados de todo este bullicio, de toda esta eh, campaña electoral que se estuvo llevando a cabo durante los últimos dos meses en medio de esta pandemia. Así que vamos a cuidarnos, vamos a regresar de nuevo, no al miedo, pero sí a ese recogimiento que hace dos meses y medio, eh, sobre todo San Francisco de Macorís, que fue por donde comenzó ¿verdad? En esta pandemia, en esta zona. Eh, entonces, vamos a hacer solo también ejemplo ustedes se O sea, se ha recomendado al presidente de la República de que bueno, volvamos a la cuarentena, esta vez siendo más drástico. Se ha recomendado incluso que la cuarentena, que el cierre sea posible vía las 24 horas del día. Y, para mí, déjame, déjame decirte, es la más razonable. ¿Sabe usted lo que significa eso para este país? sí, mucho lo sabemos, pero yo entiendo como dice que no va a haber de otra, porque si la única forma de su usted en su casa e intentar salvar la vida y seguir viviendo, si esa es la única, pues vamos a hacer independientemente de lo que pueda pasar. Es lamentablemente que cuando ya estamos regresando casi a la normalidad, sobre todo el sector hotelero, que ya está, avanzando, para, que comiencen a llegar las la vías más que más eh, eh nos representa, que es el turismo. No, este Víctor, que ya un 30% de esas camas ya están ocupadas. Entonces, ¿a qué se debe eso? A la irresponsabilidad nuestra, porque yo entiendo que el gobierno hasta cierto punto ha cumplido en cuanto al diseño de la estrategia de hacer que usted eh, conozca las medidas, cuáles deben ser las acciones que nosotros como dominicanos, como seres humanos, debemos acatar para cuidar nuestras vidas. No lo hemos hecho, la mayoría no lo, no hemos hecho. Entonces, ya es responsabilidad nuestra. Pero lo que pueda pasar de aquí para allá, no porque esté en un periodo de transición, porque ahí están las medidas. Ahí siguen las autoridades, independientemente de que les quede un mes y día, y vienen las otras autoridades, están obligadas también o a, rediseñar o a darle seguimiento a lo que está bien hecho o a mejorar lo que no, lo que no se ha estado haciendo bien. Estamos obligados, sea este gobierno y el que viene, estamos obligados nosotros a cumplir las normas, las reglas que están establecidas. Yo reiterar que nadie, serio, Romero, amigo televidente, puede alegar ignorancia ante esta situación. Porque si hay algo que yo creo que se ha hecho de manera agresiva, ha sido poner el conocimiento al país sobre lo que tenemos que hacer, tan sencillo como es. Andar con nuestra mascarilla, mantener el distanciamiento social entre una persona y otra, ese contacto. No estar diciendo necesario. Claro, no es fácil lograrlo, porque dicen, ah, qué bien lo dice él, es posible que quien lo está diciendo pueda tener alguna una ahí con quien comer. No, no, no es fácil, es difícil, pero te voy que se... Y me muero con qué, qué como. Exactamente. en la capital, en la capital de las ciudades grandes, que son los sitios de referencia, donde ustedes cuando se ponen malos comienzan a salir huyendo, oigan, lo que le voy a decir, con relación a lo que está diciendo Víctor. Como ustedes, nosotros somos un pueblo, también somos la tercera ciudad, y otros pueblos eh, que están cercanos. Cuando ustedes se ponen grave, grave, o sea, quiere, eh, los familiares me parece un primo que dice, eh, vamos a llevándolo para Santiago, vamos a llevarlo para la capital, pues se le voy a decir que la capacidad de intensivo en esas ciudades está casi 100%. Sí, ya están ¿Ah? pacientes, o sea, es que no lo, están, no lo están recibiendo, Víctor. No lo están recibiendo. Entonces, si usted está pensando que si usted se pone malo, usted tiene opciones para dónde coger, se equivocó. Un médico, eh. oye, oye, Víctor, te voy a hacer esa anécdota, un médico, ella, eh, con un nivel, oye, pasaron la de caer buscando un, un, ventilador, un, área de intensivo para su, para su ingreso. Imagínense que tiene quizá un poquito más de influencia, porque es conocido, es eh, colega, se puede poner en un pasillo con un ventilador. Imagínese usted, si usted se, eh, su condición eh, empeora, dígame, ¿qué vamos a hacer? a buscar un tallo de lechosa y ponéselo? O sea, eh, tenemos que Reiterar, esto lo estamos haciendo porque es un compromiso, un deber nosotros de utilizar estos medios para seguir orientando, para que usted se acoja y cumpla con los requerimientos, con las medidas debido a esta que tenemos que tener en cuenta todos los dominicanos y de manera especial los bancos macorizanos. Recuerden que fuimos los primeros y casi y vamos a ser los primeros también en volver a la normalidad. Pero vamos a seguir intentando, vamos a mantener eh, usando nuestras mascarillas, mantener ese distanciamiento social. Si no tiene que salir, no salga. Ya las visitas se acabaron. Ya nadie quiere que lo visite, pero tampoco usted permita que lo visiten hasta que ahí vuelva la normalidad. Usted puede estar en su compartiendo con su familia. Y no es que yo le esté diciendo fácil, yo sé que para quien eh, tiene dificultad, que vive del día a día, aquí en este país, eh, la mayoría que vivimos del día a día, o no es usted que me está viendo solamente, todos en este país vivimos del día a día. yo vivo, yo, yo, del día a día, si yo no doy consumo, claro. usted no va, yo no gano dinero. Entonces, vamos, vamos, a, vamos a retomar de nuevo, Sergio ese, ese marzo funesto, ese abril funesto que tuvo este país, que tuvimos nosotros. Vamos a, eh, como iba es en el sentido de que nos quedamos en, tu, nos quedamos en la casa y que nos recogimos, ¿verdad? Y eso causó un impacto positivo y es que el hecho de que hoy casi eh, intentamos lograr la normalidad. No se puede, vamos a seguir intentando hasta que realmente podamos ¿verdad? vencer esta situación que está afectando al mundo entero. Mira de numeritos en Estados Unidos, ya alcanzaron unos 60 mil infectados entonces, ¿a qué se debe eso? A la manera como chabacana, hasta cierto punto, que fue asumido esta situación cuando, cuando lo impactó. Entonces, hoy, hoy se quiere ser agresivo. vamos a evitar esa situación esta situación de que pudiese, generar, que se pueda cerrar el país por 7 días, 24 horas, digo, limitado no el Estado, no las autoridades, nosotros como ciudadanos, si hubiésemos sido suficientemente responsables de cumplir y asumir como tal la medidas de bioseguridad que fueron implementadas por las autoridades. Yo quiero recordar, hablar un poquito sobre el INCARI. INCARI es el Instituto Cardiovascular y Universidad del Nordeste. Está aquí en la calle Salcedo, esquina Padre. INCARI es dirigido por ese eh, médico cardiólogo, destacado médico cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Tantaleón, acompañado de un equipo de médicos especialistas con la calidad y la capacidad que exige la medicina de hoy. Incar está aquí en la calle Salcedo, esquina eh, Pablo Padre de frente a frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. Recordarle que en Cardio ofrecemos consultas de cardiología y cardiovascular, electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés. Además, prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, estudio de Holter, screening vascular y evaluación cardiovascular preoperatoria. Además, hemos anexado a nuestra cartera de servicios la sonografía pulmonar y el servicio de neumología aquí en Cardio. Está en San Francisco de Macorís, en la calle San Salcedo, esquina Padre de aquí en San Francisco de Macorís.